sensacji, koleżanki. გასტუმრებას ჯობს ვალისა შვილსა შვილს мама ბაბისა გულიც დარება შამზიანსა სვიანსა მხინვარიანსა ტერი რომ ვერას მოსჭამდეს თვითონ მაიგლეს სვიანსა ყველას რომ გაგებინოს რა ელოდება სვიანსა